darauf ثلاثة هنا بالعكس حنشوف ايزي بريد اوت بريد اوت كم كله ميتر كله كله بيترف بيترف بيترف يلا فاسدة بالعكس फ्लेक्सिबिलिटी भी क्या कर आ रहा मजा नीचे वाला सीधा नीचे वाला सीधा इजी रिलैक्स सीधा सीधा Easy. Easy. Ah, ah thanks.